Goddag, mit navn er Henrik Kofo Nielsen. Jeg er professor i vedvarende energi her ved Universitetet i Agder. Jeg kommer fra en gård på Bornholm i Danmark, og alt interesserer mig for planter i haven, på marken og i naturen. Jeg er senere blevet fascineret af alt det, som planter kan bruges til, udover at være til pynt, mad eller foder. I 2002 tilplantede vi et 3.000 kvadratmeter stort areal med energipil, poppel, rørgræs og elefantgræs på Dømmesmoen i Grimstad. I 10 år har jeg målt sundhed, tilvækst og energiudbytte i disse afgrøder. Vi står nu i rørgræs, Eh, og det vi gør med den er, at vi lader den stå hele vinteren. Den bliver dækket med sne, og når sneen den forsvinder om foråret, så høster vi den knastør forhåbentlig, og du er det et godt brændsel med lavt indhold af kalium og klorid, eh, og asken smelter ved høj temperatur. Så det er et godt brændsel, som også kan pelleteres. I øjeblikket er jeg i gang med et forskningsprojekt, hvor jeg måler vandindholdet i pil. Vandindholdet spiller en stor rolle for energiudbyttet. Jo højere vandindholdet er, jo lavere er brændværdien. Spørgsmålet er, i hvilken højde finder man den bedste stikprøve? For at finde svaret, deler hver skud i helt op til 17 forskellige stikprøver for selve skuddet og det grene. I laboratoriet deler jeg skudprøverne i små stykker, vejer og tørrer dem. Derefter bruger jeg vægttabet til at beregne vandindholdet i stikprøven og hele skuddet. Endelig prøver jeg via en statistisk model at finde den stikprøvehøjde, som generelt bedst kan sige noget om vandindholdet i et helt skud. Her på Campus Grimstad underviser ingeniørstuderende i varmesystemer, bioenergi og energieffektive bygninger og vandindhold i materialet. For at give de studerende mere en teoretisk kundskab har jeg opbygget laboratorium, som hedder Brænderiet. Her arbejder vi med ild, altså forbrænding, forgasning og høje temperaturer. <laughs> Det, det er sjovt nu, for nu ser man præcis sådan, som det skal være. At, at vi har primær forbrænding, hvor gasserne går ud, og så <clears throat> er det sådan, at gasserne går op, og det er dem, vi egentlig bruger i gasmotoren. Men her tilsætter vi luft, og så får vi en fuldstændig forbrænding. I laboratoriet kan vi også fremstille briketter af for eksempel træ og græsser med forskellige tilsætningsstoffer. Nu jeg tage billeder nu hele tiden. <laughs> er det ikke flotte? Det var utroligt. Det er det altså. Selv har en Ph.D. fra Københavns Universitet, hvor jeg udviklede en matematisk model til halmfyringsanlæg. Modellen kontrollerer ved selv at bygge handfyr. Nej, jo, jeg har nogle brændsår, Ikke på det, jeg rører på varme ting. det er helt klart. Og jeg har brændsår, ja. Jeg arbejder med bioenergi, for det er sjovt. Og når det er sjovt, så er det også interessant. Fremtidens energisystem er nødt til at blive baseret på en blanding af flere energikilder. Og jeg er helt sikker på, at bioenergi i forskellige former vil være en vigtig del af vores fremtid.